nous sommes arrivés à la maison Fournette. Euh, bienvenue ici. Ah, très bien. Voilà, c'est une maison pour quatre personnes. Et euh, ici, c'est un petit lieu pour euh, des vacances d'un week-end à côté de la Costa Brava. Nous, nous sommes à 10 km de, à Saint-Félix de Guichard. Et voilà, nous sommes ici. Alors, il y a un petit four ici, on peut utiliser, c'est très chouette. Et euh, ici, il y a un autre euh, sofa où les enfants, ils pourraient dormir, les petits-enfants. Et voilà, ici, il y a une petite <laughs> cuisine, on peut utiliser. Il y a le micro-ondes, il y a des fours, et il y a tout préparé ici. Et voilà, et ici, vous voyez, c'est euh, très très joli pour un week-end pour deux personnes, non hein. Voilà, tu vois, c'est la maison très, euh, très bien réformée. C'est toute une massia en catalan. Et ici, c'est euh, un lieu parfait parce que pour deux personnes, un petit bain, avec une douche. On n'a pas besoin plus. Et le mieux de tout, c'est cette vue Voilà. Nous sommes arrivés. Là-bas, c'est Gironne, Girona. Et voilà, c'est ça. Je vous propose de venir ici avec disconnect et déconnecter. <laughs> C'est du tourisme euh, local et local et c'est très très joli ici. Voilà.